пружина маятнигинин термелүүсү учурунда энергиянын кандай өзгөрүүлөрү болорун билели булак созулганда анын потенциалдык энергиясы көбөйөт жүк тең салмактуулук абалына өткөндө пружинанын потенциалдык энергиясы азаят ал эми жүктүн кинетикалык энергиясы өсөт тең салмактуулук абалында жүктүн кинетикалык энергиясы максималдуу ал эми пружинанын потенциалдык энергиясы нөлгө барабар пружина кысылганда потенциалдык энергия көбөйөт жана кинетикалык төмөндөйт максималдуу кысылганда пружинанын потенциалдык энергиясы максималдуу ал эми жүктүн кинетикалык энергиясы нөлгө барабар эгерде биз сүрүлүү күчтөрүн этибарга албасак анда убакыттын кайсы учуру болбосун потенциалдык жана кинетикалык энергиясынын суммасы өзгөрүүсүз калат сүрүлүү күчү болгон учурда бул күчкө каршы жумуш аткарууга энергия сарпталат термелүүлөрдүн амплитудасы азайып термелүү басаңдайт ошентип энергиянын алгачкы берүүсүнүн улам пайда болгон маятниктин эркин термелүүсү дайыма басаңдоочу